Na? Na? Was ist Mari, los mit dir? Du, mir geht's heute irgendwie nicht so gut. Sag mal, was machst du, wenn du Kopfschmerzen hast? Dann nehme ich ein Weinbrand. Ein Wein. Oder was machst du, wenn du Bauchschmerzen hast? Bauchschmerzen, da hilft am besten Kräuter, Kräuterschmerz. Ja. Und was machst du, wenn du wenn dir die Knie so wehtun? Och Gott. Trinkst ein Korn. Und den Rest machst du auf den Umschlag und tust den über auf dein Knie, was wehtut. Vielleicht hilft das. Und oh, was machst du, wenn du, wenn dir mal wieder die Schulter wehtut? Naja, okay. Ein Obstler. Obstschnaps ist gut. Sag, sag mal, trinkst du auch Wasser? So krank war ich noch nicht. Nee.